Saluton kai bon venon al nia nova Zamenhof medito estas malfrue. Estas vespere ĉi tie en Amsterdamo. Ĉar mia labortago estis eh, tre longa. Kai do mi finas gin per eh, la kutima ciutaga medito. Hodiaŭ mi proponas al vi leteron de Zamenhof ella iaro 1908, numero 42, en pagio 453. Temas pri respondo al Esperanta evoluo en Grenoble. Do, um, en 1908 eh, estis la momento en kiu la volo reformi esperanto estis uh, eh, play alta. Do kion diras Zamenhof estas la sekva. Mi opinio pri la bezono de nia lingvo precipe en la nuna tempo estas iom alia ol via. Mi tamen ne volas altrui al vi mian personan opinion. Sed quancam mi forte dubas ciu vien tensata maniero de agado en la nuna tempo estos utila, mi tamen cum plesuro confessas che gi estas tute honesta cae loiala, cae mi estus tre contenta se ciui personoi, ciui desiras non reformoin, secvus vian plene aprobindan manieron. Do, mi shatas multe, citiu un aliron de Zamenhof, quiu aperte, malferme, sincere, tranquille, agnoscas alian opinion pri grava temo, sed estas respecto por la liulo, char li estas loyala kai honesta kai mi volas instigi nin fakte ne nur vin anka u mi volas inclusi incluo includi min mem en la kun medito kiel ciam kun mediti pri la gravezzo de loyalezzo cae honestezzo. Ciu facte permessas reciprocan respecton ec en la caso de malsamai opinioi. Ja. Cae ciu estas facile o malfacile atingebla en mia aspertum en la rilato e con la aliei. A parte che am tema spri afero che un ni consideras grava. To, ien la medito hodiau mi dankas vin pro via gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine.